Unity Developer? Лови роботу онлайн. Де? В it компанії Remote Employees, націленої на американські та європейські країни. Ти повинен знати Unity, C-Sharp та англійську мову. А якщо працюєш з 3D-редакторами, це важче. Може, ще й сталкер на харді прийшов? Розробляй з нами програми, ігри та покращуй вже наявні проекти. Бо ти знаєш як краще. Гей, про що думаєш? Хочеш створити ось так? А вмієш тільки так. Тож апни свій скіл з нами і створи свою топ-гру. Ну а для початку запиши відеорезюме про себе англійською мовою. For me there is no unsolvable problems. Та надійшли нам на сайт remoteemployees.com And don't rush me.